Mambo vipi? Mimi naitwa Kate Stein TV. Siku ya leo iko hapa maeneo ya Kawe Da Service Park. Tumekuja kupiga story na wafanyabiashara kama ambavyo unaona ni wengi kuelekea eneo hili, na tunataka kupiga story nyingi kuhusiana na biashara, kuhusiana na hii project ambayo imewafanya wao kujumuika hapa. Shikamo. Maraba. Mambo? Poa, mzima. Mzima sio wewe? Mzima, hongera kwa kufika. Asante, nashukuru. Asante. Hongera kwa kuwa mfanyabiashara pia. Asante sana. Okay, sawa. Ukijumuika na wafanyabiashara wenzio kama hivi, unajisikiaje? Unajifunza nini? Furaha, najifunza vitu ambavyo nilikuwa sivijui. Ninapokuja hapa siji kuuza tu, bali nimekuja kwa ajili ya kujifunza. E, najifunza vitu ambavyo mimi sijaviona, ambavyo nimeviona na ambavyo sijaviona, lakini kikubwa ni kujifunza. Mm, kwa kuna mia kubwa kabisa kwamba nakuja kufanya biashara kuuza. Sawa, nitauza, lakini kikubwa kabisa ni kujifunza kutoka kwa wenzangu. Mm -hmm. Mtu kujifunza, unajua anaweza kawa anaona si kila mtu anakuwa na uelewa sawa kwenye swala la kujifunza. Wewe si kufanya biashara tu, kubwa zaidi ni kujifunza. Mtu akija eneo kama hili anaona ah, nikae hapa nijifunze na sijauza, mbona kama sijafanya kitu? Lakini kujifunza kwako kwa imekuwa kitu kikubwa sana. Sasa mimi kwangu ni kitu kikubwa sana, yaani sipouza siwezi kulalamika. Najua kuna vitu nitatoka navyo, kwa sababu mimi kazi zangu ni za mikono. Kwa hiyo kama ni kazi ya mikono, nikiona mtu anafanya kazi ya mikono, hata nikikaa nikimwangalia hivi anachokifanya, nikitoka nikienda nyumbani kijaribisha na naweza eh, naweza nikaifanya na ikawa biashara, na ikawa biashara. Eh. Sawa, sasa mtu kwenye hii mizunguko ya kila siku katika kufanya biashara zako, unajivunia nini kupitia hii biashara? Pengine unashindwa kusema siwezi kubadilisha biashara hata kama ina changamoto kiasi gani, au nitatafuta tu biashara nyingine ambayo naweza nikaiongezea. Basi kupitia hii biashara una vitu gani ambavyo unajivunia vimetoka hapa? Mm, kwa kweli vitu ni vingi, vitu ni vingi, kwa sababu napokuwa nafanya biashara, mimi sifanyi biashara moja, yaani kama hapo navyoniona hapa hapa, naona asali naona kacha kacha na vitu vingine kama kanga kama asali mimi kama mimi yani siwezi kuchukua hapa hapa Dar es Salaam. Umeona? Kwa mfano kama asali napanda basi kabisa naenda Tabora. Naenda Tabora kabisa kuna sehemu inaitwa Inyonga. Yenyewe kabisa yani. Nafika nachukua kama ndugu zangu mbili ngapi nakuja nafanya biashara. Kila sehemu najaribu. Najua hapa nitakosa, hapa nitapata. Hapa nitakosa, hapa nitapata. Kwa hiyo Sawa kuna wakinamama wenzio kama wewe ambao kufanya biashara kidogo imekuwa kwao nzito, labda wanakuwa na uoga au ule ile hali ya kuthubutu hawana. Wewe umeweza, unafunga safari, unaenda kufata asali Tabora, unairudisha Dar, unaipack kwenye hizi package, unauza na ufanye kitu kimoja, unawashauri nini? Kikubwa ni kujaribu, na unapojaribu sio kwamba najaribu nitashindwa ngoja nijaribu afu nifanye, unathubutu kufanya kile kitu. Lakini ukiwa unaangalia kitu alafu unashindwa kukijaribu au kuthubutu kuweza kufanya hicho kitu, huwezi. Tutaisha kulalamika maisha magumu, tunakaa nyumbani, nasema kina mama house eh? Ehe, lakini kila kitu ni kujaribu, ni kujaribu. Nafikiri pia unaweza. Eh, nafikiri pia una watoto. Nina watoto, mimi ni mama watoto wawili. Una mtoto wa kike labda ya miaka mingapi? Mimi mtoto wangu wa kwanza ana miaka ishirini na mbili. Oh, ulishe kumsikia labda hata akisema ana feel proud kuwa na mama kama wewe, unapambana kwenye anapambana, na ninavyoongea na yeye mwenyewe ni mfanyabiashara miaka 22 22 anafanya biashara. Imagine akishafikisha miaka 30 inakuwaje? Itakuwa zaidi hapo. Ana experience kubwa sana. Ni yani hatari. Nitamani mwambie aje, lakini naye yuko kwenye biashara zake. Eh, Mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo umeona tupige story nyingi sana na mama mama watoto wawili eh? na na binti anajivunia afu ni thingomaza nyie na ukuta anasomesha mambo yale masala <laughs> anasomesha eh? ana, ana watoto ambao wanamtazama wana, wanaiga kile ambacho mama anafanya. Mtoto wa miaka ishirini na mbili kufanya biashara ni kitu amazing kidogo. Tumezoea huko kwetu, miaka 22 bado uko nyumbani, ndo kwanza unajitafuta. Kama hausomi basi upo upo tu, lakini binti yake ameweza bwana, na ana uwezo mkubwa sana kufanya hizi biashara. Huyu mama ana uwezo kutoka hapa kwenda Tabora kufuata asali, kitu ambacho Dar es Salaam kipo, lakini anataka kilicho bora, awaletee mashabiki zake, watu wake. He. Yes, mimi naitwa Keti. Thanks so much behind the camera, yuko Raji Classic. Tukutane wakati mwingine.